დღესვე თბილისში პუშკინის სკვერში ახალგაზრდა რესპუბლიკელების ორგანიზებით გამართა გამოფენა, რომელიც 1991 წლის 31 მარტს ჩატარებულ რეფერენდუმს მიეძღვნა. რეფერენდუმის მონაწილეთა 98%-მა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას დაუჭირა მხარი. ოფიციალურად და ფორმალიზებულად სწორედ ამ დღეს განაცხადა ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ მორიჯეზე, რომ მას დამოუკიდებელ სახელმწიფოში უნდა და ცხოვრობდეს. სწორედ ამას ეწება ჩვენი პირველი რესპუბლიკიდან დღემდე ცირკოფენა, რომელიც ფელა იმ გავლინძას რაღაცნაირად ერთი ერთ შემოულაზე დაგვანახებს 1918 წლიდან დღემდე როგორ მოვა